tutti, benvenuti in questo nuovo video Oggi unboxeremo insieme una LOL serie 3 Eccola qua Io ho scelto Roller Chic perché dato che faccio pattinaggio Mi è piaciuta molto Ecco qua la scritta Roller Chic Questa è la sua sorella Ed ecco qua la scritta Roller Chic Eccola piace un sacco, ma prima di tutto vai con la sigla! Ecco qua, la mia roller chic. Beh, però dovremmo fare una riunione. LOL, quindi LOL, apparite qua dietro. Ed eccole qua, non so se si vedono, eccole qua. Ci sono tutte, poi eccole qua tutte ole e lei non so se lo sapete ma io ce l'avevo comunque vabbè unboxiamola come sempre prima di tutto dobbiamo togliere la fascetta così vedete meglio dobbiamo togliere la fascetta che che c'è sempre in tutto il LOL. Olè! Ecco. La chiudiamo, come sempre. Ah, dopo vi faccio vedere anche tutte le LOL che ci sono ovviamente della serie 3 Boss. Vabbè, Roller Chic che noi abbiamo questa. Class Press e Shillax. Qual è la vostra preferita? La mia è questa qua, ovviamente, perché hai iPad. Oh, e apriamo. Ovviamente sono da sotto per far vedere meglio. Ecco qua, mettiamo un pochino il cavalletto, ecco qua. Olè. Ok, ed eccola qua. Ok, è bellissima ovviamente la riapriamo olè è bellissima ecco qua poi si vede tutta e vabbè ci sono anche questi ma facciamoci aiutare come sempre da Gina e tagliamo le parti in eccesso lei è pesci aspettate che la prendo ok guardate wow ed è viola lo chiudiamo per bene ecco qua e prendiamo anche il resto che, che bello guardate eh? ecco qua qua c'è una sala praticamente bella è bellissima qua vedete i pattini mi sono accorta anche che qua c'è il pattino e c'è roller disco e poi vabbè c'è un disco normale molto bello e carino spostiamo tutto vi faccio di nuovo vedere è pesci e apriamo questo al sacco eccola qui laviamo tutta per bene guardate i sacchettini wow e poi vabbè questo qua blu bellissimo blu bellissimo e un rosa bellissimo voilà e poi la cosa più bella che ci piacerebbe molto aprirlo, quindi ho aperto questo. Apriamo, guardate la carta. Che bello! Sono favolosi, guardate, con i cuori. Adesso provo a metterli. Come sto? Guardate. Ciao. Vediamo. quello di Nongius è rosa. Adesso la piccola Nongius non ha bracciali e cose perché ho paura di perderli. E allora, apriamo ancora. Che bello! Wow! Wow, wow, wow. Beh, guardate la carta. Super bella. Ma la cosa spettacolare, ovviamente, dopo i quelli per i, i mm, codini questa come Candy Licious si mettono qua questi, questi specie di braccialetti o poi si mettono qua e fanno tipo da elastico, da coppia elastico e sono bellissimi arancioni, fluo ecco qua, ma la cosa fantastica 好了。 cose delle LOL e anche delle varie sono bellissime ok passiamo ai vestiti togliamo la cartina bellissima prendiamo la parte sopra sì sì sopra ma io me le tengo sempre. Guardate questa bellissima ragione. Me ne ho ma la cosa bella è questa. È morbidina, è morbidina. Ah. E poi guardate, qua c'è scritto Siria L e R, tipo. Non so. Non so se si vede vediamo i pantaloni, ovviamente, anche quelli. O, oh. o, oh. sono bellissimi anche questi. Sono, vabbè, questo viola, bellissimo. Sono tipo super luccicanti con le tasche dietro. Vediamo se... No, come quelle di Basi bibi muovono. Wow, vedete qua Al il bottoncino. Bellissime anche queste. Ma se secondo voi chi mancherebbe? Beh, ovviamente la LOL. Apriamola, via tutto. Io. Ben... Okay. Benvenuta a che fashion! Poi guardate qua che bello tutto così a onda, bellissimo, cioè a pista e questi bellissimi pantaloni. È bellissimo. Ah, che bello! Mi piace molto. Apriamolo. Apriamo la corrente, togliendo la via! Ed eccoci qua! Ciao! Sì. Bellissimo! Wow wow wow wow! È proprio tutto, questo unboxing sarà un wow bellissimo! vabbè. Ah, ci vediamo dopo che l'ho rimandato. Eh, eh, che tristezza. Oh, verde acqua. Vabbè. Eh. Ok. verde acqua è la spazzolina e anche lo stand che ha delle sfumature. Ecco qua. Attenzione. Là. Aperto. Ah. Come si fa? non riesco. Oh, finalmente. Montiamo lo stand come al solito. Ecco qua. Io faccio così perché da una parte si mettono gli accessori e dall'altra, beh, si mette lo stand. Ecco qua. Bellissimo, dopo metteremo lei. Però adesso stiamo attenti Ed eccola qua! vabbè parlando alla mia frangetta un po' pazza. Parliamo di lei, che lei è la protagonista. Eccola qua, è bellissima. Con le calzette morbidine. Vestiamola. Dunque, eccolo qui. Vestiamola, ovviamente. roller chic. Bellissima. Quindi ve la consiglio, cioè compratela se volete. Ovviamente. E basta. Quindi se questo video vi è piaciuto mettete i like, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina. E ciao!